ulama mari royak pula di dalam tafsir katanya mana-mana negara yang orang yang jadi pemimpin dan rakyat nak kepada kebenaran walaupun ketua pemimpin tu orang kafir Allah Taala akan buat jadi moleknya cara pemimpin dia tapi kalau sekiranya orang yang berimej ngaku katanya dia berimej kepada Allah tapi cara pemerintah dia pemerintah yang zalim tak ada menipu kelong khianat maka Allah Taala akan peracau walaupun negara tu diketuai oleh orang Islam sekalipun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Ayat 5 dan ayat 6 surah Al-Qasas. Kita pergi sekat tu dulu. Eh. Kalau dia ada masa, kita tambah lagi. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Cerita ni adalah Allah Ta'ala raya'ha Bani Israel yang berime kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Nabi Musa. Walaupun pada ketika tu Nabi Musa belum lagi berdakwah, tapi Allah raya' bila-bila dah katanya Bani Israel ni adanya kumpulan yang berime dan adanya yang kufur. Allah Yin Yan katanya Allah akan beri pertolongan kepada puak-puak ni dan bantu bantu dia. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Jadi janji siap-siap dah. Sebab Firaun satu hari dia akan rutuh kerajaan dia. Harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan orang-orang dia yang sangat banyak di negeri Mesir pada waktu tu akan dimiliki oleh orang-orang yang berime kepada Nabi Musa. Nota kaki 1294. Yakni mereka kemudiannya dengan pemimpin dengan pimpinan Nabi Musa alaihi salam telah diselamatkan Allah dari Firaun dan kaumnya. Ini ha, hak jelas-jelas. Ulama mari royak pula di dalam tafsir katanya mana-mana negara yang orang yang jadi pemimpin dan rakyat nak kepada kebenaran walaupun ketua pemimpin tu orang kafir Allah Taala akan buat jadi moleknya cara pemimpin dia tapi kalau sekiranya orang yang berime ngaku katanya dia berime kepada Allah tapi cara pemerintah dia, pemerintah yang zalim. Tak ada menipu, kelong, khianat. Maka Allah Ta'ala akan peracau. Walaupun negara tu diketuai oleh orang Islam sekalipun. Ini adalah keadilan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Bukan arti orang yang berimeh, negara-negara Islam, raja Islam, presiden Islam, Allah Ta'ala akan bantu akan menjadi maju jaya benih tak kita kena ingat katanya Tuhai raya di dalam satu ayat walau anna ahlal qura amanu taqaw. jika mana-mana manusia yang duduk di tempat mana saja atas muka bumi ni amanu berimeh taqaw dan bertakwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard nescaya kami akan buka bercuah-cuah berkat dari langit dan bumi lepas tu tuhan dia tak ada kira orang duduk atas muka bumi ni orang islam ke orang kafir ke tapi ayat yang sebut katanya aman wa taqau Anak orang islam tapi beri amaran kalau sekiranya orang islam tak pandai guna nikmat yang Allah taala bagi maka Allah akan pindah tangi daripada orang Islam wui kepada orang kafir. Sebab itulah ahli tafsir dan ahli sejarah yang katanya boleh orang kafir duk kerong dunia pada sekarang ni dengan sebab orang Islam kita dulu biasa pergi teraju dunia. Tapi balah menipu, khianat, tak adil, tak jalan hukum Allah Ta'ala atas muka bumi. Allah pun pindah tangih daripada hak duk orang Islam duk pegang pada zaman-zaman dulu we kepada orang kafir. Orang Islam jadi ni kata-kata orang Arab. Dulu kita jadi orang pegang kambing. Islam mari alhamdulillah kita boleh pegang manusia. Tapi dengan sebab kita tinggal Islam kita jadi kambing. Orang kafe, mari duduk retah kita. Tu dia buat bandingnya katanya. Kita orang Islam ni jadi kambing. Ikut sampo, tuai kambing nak royak lagu mana, wak ga tu wak ga ni. pemerintah, eh, dunia sekarang ni duduk di dalam amnat. Orang-orang kafe, walaupun orang Islam duk bangga katanya dia gergasi dunia, tapi gergasi dunia rimah khatah. Mana yang rima sungguh dengan jadi eh, rima dengan kucing. Walaupun kucing rupa rima sekalipun, orang tak takut. Sebab apa? Sebab kucing. Hang gitulah. Allah royak di dalam Quran supaya kita lebih fikir lebih dalam hubungnya dengan orang-orang zaman dulu, bukan arti baca Quran tu kisah semata-mata semata-mata kisah royak, rengrau, habis. Bukan ulama-ulama yang nampak isi kandungnya yang ada di dalam ayat-ayat Masya Allah dia korek dia gali supaya jadi bodrian kepada kita semua Alhamdulillah wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu minhum ma kanu yahzarun dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu Ya zamin Nabi Musa ni, dia duduk di antara Mesir, Palestin. Lebih kurang itulah. Gi tak jauh. Tu di antara kaum Bani Israel yang duduk, maknanya duduk beralih gi mari, gi mari, gi mari. Firaun ni tempat duduk dia je itu di Mesir. Tapi Nabi Musa kena lari diri daripada Mesir, gi duduk di Madian. Madian sekarang ni adalah satu tempat yang adanya di di bumi Palestin. Itulah Nabi Musa kena duduk jual dengan Firaun walaupun dia besar dalam istana Firaun. Tapi apabila Allah Taala wahyu kepada Nabi Musa, ciraklah seorang rasul ia kena pergi tegur, kena pergi royak dan kena pergi dakwah. Royak Islam, royak agama Allah kepada orang yang menetap agama Allah walaupun pak pera dia sekalipun. Alhamdulillah Nabi Musa kena dok bawa Bani Israel juga. Hak ditindah, hak dipaksa oleh Firaun sampai ke mati. Siapa tak turut perintah, maka orang tu kira mati. Dibunuh oleh tahang-tahang Firaun yang begitu ramah pada waktu itu. Semua orang pakat merik takut. Itulah Allah raya fastakhaffa qaumahu fa ata'u. Maka Fir'aun memaksa kaum dia, maka terpaksa, maknanya caping, kena ta'at. Tak ta'at, pakai mati. Cuba kita gambar, eh? gambar hak ni kita, orang biasa pergi di piramid, di Mesir. Cuba gambar tengok, Masya Allah, tingginya, batu yang dia diatur, atur, atur, atur. Sing maha secan yang ada di atas muka dunia. Seperti apa lagi? Hak ni tak ada sakut dengan Firaun cuba kita gambar kampeng Mereng Cina. Banyak mana kena duk akut batu, atur so so so so so so dan sebagainya. Orang-orang zaman dulu ngah tak ada teknologi supaya dengan zaman sekarang ni. Kena kerja ah, kalau gambar mudah-mudah suku sembah mati situ. Masya-Allah ni orang-orang zaman dahulu yang dipaksa oleh pemerintah ataupun orang-orang yang pimpin negara nah, yang apa paksa manusia orang-orang dia lagi serta hendak memberi Firaun dan Haman ia ada lagi terjemuh dia Haman ialah menteri Firaun bersama-sama tentera mereka melihat berlakunya apa yang mereka bimbing apa ni bimbing bimbangkan dari golongan yang tertindas itu Firaun dengan Haman Haman ni wallahualam saya tak ada tak ada cari lagi dalam Quran eh, tapi setakat dok baca belong pada ni jumpa dalam suratul qasas Haman nama dia disebut mula-mula sekali dalam dalam Quran iaitu surah al-qasas nah bersama tentera-tentera bersama-sama tentera mereka melihat berlakunya apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindas itu nak wujudi Firaun boleh tengok cerak-cerak peristiwa yang akan berlaku sikit lagi. Sebab tu dalam kisah lepas pada ni ni. Ha ni, mula daripada ayat tujuh. ayat taupai. Allah Ta'ala pun wayak ha Nabi Musa dilahir. Ha tu. satu ayat satu siapa ayat ni ni? Wayak apa ni? Huwa reung. Pala cerita าลชีโตสุปงาการบริโตครับพาดหัวข่าวรอยะกาตเนเรื่องที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้หอบซอมซาปาตุมุลา pada ayat yang ketujuh Allah raya ha Nabi Musa dilahirkan pada waktu yang suasana Firaun sedang-sedang duduk ngamuk besar sebab dia hidup mimpi tu katanya ada orang mari nak perutuh kerajaan dia. Belum pada tu cuba kita tengok sikit eh. Satu, dua, sembilan ni. Fir'aun pernah mendapat alamat dalam mimpinya. Ha, tu. Bahawa ia akan kehilangi kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak lelaki yang baru lahir dalam kalangan Bani Israel. Kerana itulah ia bertindak membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir dalam kalangan mereka. Dalam ayat ini Allah Taala menegaskan bahawa kesudahannya akan berlakulah apa yang dibimbangkan oleh Firaun dan kaumnya. Tu Allah janji siap-siap dah. Katanya satu hari Firaun akan runtuh kerajaan dia. Sebab apa? Sebab dia pergi mati di dalam laut. Orang-orang dia pun makan mati. Maknanya hanyut. Cuba kita gambar orang mati dalam laut. Tidak lah. Dimakai oleh ikan dan mayat-mayat hanya naik ke tebing dan sebagainya. Allah beraya mula ayat yang ketujuh. Masa ada sikit lagi dah. Allah raya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Ayat 7 dan 8 Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa dia terjemuh dalam Melayu ni ilham. Ilham ni maknanya bui tahu dengan perasaan molek dia panggil. Jadi Allah Taala bui tahu kepada muk Nabi Musa. Gapo tu? An ardi'i hendaklah mung he muk Musa menyusulah Musa. Tapi kalau dia tengok dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ni, wa'auhayna. Kami wahyukan kepada Muk Nabi Musa. Wahyu-wahyu ni, tu hewi kepada Rasul-Rasul. Tu hei takwi kepada orang lain daripada Rasul. Ada ulama bahas panjang wahyu. Siapa kau? Gak apa? madu. Madu hodok terbel, pak kita panggil madu dak? Bahasa Melayu dia panggil leboh. Tak apalah kita sebut madu. Nak jadi mudah faham. Madu hodok terbel, Allah ayat juga di dalam suratul an nahl Wa auha rabbuka ila an-nahl. Tuhan mung hey Muhammad wahyu kepada madu. Gapo maksud uh, wahyu? Nate boleh terima wahyu ke? Ha. Cirak nak menatai yang tak boleh terima wahyu. Lepas tu muk Nabi Musa terima wahyu ke? Tak. Berarti wahyu di sini. Beri tahu, we pehe, we reti. Ulama mari duduk hurai pula. Apa Allah Ta'ala raya suruh muk Nabi Musa menyusu. Padahal tabiat semula jadi ibu ni cerak nah. Kalau tak raya pun yang menyusu. Orang nama Timo. Saya misal, eh? orang nama Timo. Dia boleh hanuk. Kita kena pergi royak lagi kalau ke dia. Timo, susulah hanukmu. Timo dia reti dah katanya. Orang jadi mok dia kena dia kena menyusu anak dia. Tapi Allah tak ada royak di sini sebab apa tu? Nak jadi Nabi Musa pada waktu tu kenyi, makan, makan, makan, makan, makan susu. Sebabnya Allah nak wayak katanya mung he mok Musa mung kena peranyuk anak mung dalam sungai. Tu he tak siwi mana-mana orang menyusu kepada anak ni. Ya pun. Lepas pada wi susu sampai kenye kepada Musa. pas cuba kita gambar seorang ibu yang begitu sayang kepada anak jong kau nak tahu anak nak lepas anak dalam sungai pula tu ambil ke apa ambil besa yang ambil tah bubuh peranyuk juga nak tak latih hati seorang ibu nak buat gitu kepada anak tapi Allah Taala wi jamin siap dah kepada Muk Musa inna radduhu ilaiki ni tu herayat wirti kepada Muk Musa kami akan we klik semula budak ni kepada mu. kepadamu waja'iluhu minal mursalin dan nak we jadi budak ni sikit lagi seorang rasul itulah muk nabi Musa dia yakin dengan benar hak tu hewi pehe kepada dia bismillah dia penganyuk anak dia anilah ha, orang dia yakin dengan ajari Allah dan kebenaran. Dia buat. Ha, lepas tu kita, kita ni kita kena tanya. Lah, lah ni tak ada dah wahyu. Ada-adanya kesal daripada wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW melalui kera'ah dan melalui hadis-hadis Nabi. Ha ni duduk di kita sendiri. Katanya kita yakin setakat mana dengan ayat kera'ah, dengan ajaran-ajaran Nabi SAW. Ha begitulah. Nah cerita ni jadi panjang tapi masa habis dah. Untuk kita sambung lagi sikit sikit sikit sikit. Insya-Allah kita kau kokoh melalui apa yang ditafsirkan oleh para ulama untuk jadikan sebagai pengajaran kepada kita apabila kita baca Quran walaupun nampak reng rau tiket kan kalau kita baca sekaligus supaya ngah cerita sebab suratul qasas ni dekat dengan 50 ayat. Kisah Nabi Musa kena duduk situ gi situ gi sini masya-Allah tapi benda yang tersirat di dalam ayat-ayat ni memang ulama pakat dok ayat banyak hubungnya dengan benda-benda terrahsia yang ada di dalam ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.